तेरी छोटी छोटी बात तेरी हर एक मुलाकात तड़ मुझको लम्हा लम्हा तेरा सा लम्हा लम्हा तेरा सा क्या है ये क्यों है ये क्या खबर हाँ मगर जो भी है बड़ा अच्छा लगता है तुमसे मिलना बातें करना